Hello and welcome friends Google sheet सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की चलिए यहां पर subject one two three four five six seven ये सात सब्जेक्ट हैं और इसमें कुछ मार्क्स इन स्टूडेंट्स ने गेन किए हैं लाइक राम ने गेन किया है तो हम राम का टोटल कर लेते हैं यहाँ पे तो इज इक्वल टू सम करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं सम का और यहाँ पे टोटल हमें मिल जाता है और यहाँ से फिर जब जैसे ही हम इसको ड्रैग करवाएंगे लाइक ये देखिए ये इस तरीके से तो यहाँ पे सबका टोटल होता हुआ हमें नज़र आ, आ जाएगा लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये देखिए ये नेम ऑफ स्टूडेंट है तो यहाँ पर इसके कॉलम को अगर हमें सेट करना हो जैसे मान लीजिए ये छोटा बड़ा हो जाए और आपको सेट करना हो ठीक है इसको सेट करना है अब ये टोटल वाला कॉलम भी छोटा है ठीक है आपके साथ कुछ ऐसी स्थिति आ जाए तो आप क्या करेंगे आप बार-बार यहां से जाएंगे इस तरह से करके इसको रिसाइज करेंगे लेकिन अगर हम एक ही बार में अब देखिए अब ये तो हुई बात कॉलम की लेकिन रो में भी देखिए यहाँ पर बड़ा है यहाँ पर छोटा है फिर यहाँ पर छोटा है फिर यहाँ पे बड़ा है तो इस तरह से बड़ा डेटा होगा तो आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको करना क्या है अगर आपको रो को रिसाइज करना है तो आप पूरे रो को सेलेक्ट कर लीजिए एक बार में ठीक है ये रो को हमने सेलेक्ट किया और आपको करना क्या है इसी रो में से किसी एक रो हेडिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको मिलता है resize to two nine rows ठीक है जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना आपको मिल जाएगा ये बहुत इजी है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है स्पेसिफाई रो हाइट और यहाँ दिया हुआ है फिट टू डेटा तो अभी हम क्या करते हैं रो हाइट को स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कर देता हूं मैं ट्वेंटी ठीक है तो ये 20 कर दिया और यहां से ओके प्रेस कर देता हूं तो अभी आप देखेंगे कि रो ऑटोमेटिकली रिसाइज हो गया अब सब एक बराबर हो गया है बात कर लेते हैं कॉलम की तो यहां से आप कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा कॉलम एक बार में सेलेक्ट कर लीजिए आप और सेलेक्ट करने के बाद किसी भी कॉलम हेडिंग पे क्लिक कीजिए और यहां से resize column A to I बस इस पे क्लिक कर दीजिए अब यहां पे आया हुआ है enter new column width in pixel ठीक है तो यहाँ 101 पड़ा हुआ है हम इसको चेंज कर देते हैं 120 करके देखते हैं क्या होता है तो यहाँ पे कर दिया है मैंने 120 और आप देख सकते हैं कि 120 करने के साथ साथ ये सारे कॉलम्स ऑटोमेटिकली रिसाइज हो गए हैं और आपको डेटा बहुत ही अरेंज वे में देखने को मिल रहा है ये बहुत इजी वे है जिसकी मदद से आप अपने रो और कॉलम को रिसाइज कर सकते हैं गूगल शीट में आई होप की बात आपके समझ में आई होगी Thank you for watching this video.